Tu tardes bien, bien. 我屏幕都挡了，看一下我剩多少钱，给我弄一下。 事情说了千遍有回音，岸边的秋林拒绝不平浪静，我却敢专心分辨得出你的声音，用南极的冰将爱结晶。我用记得多年前跟你手牵手， <tsk> 哎，还记得多年前跟你手牵手，你都害羞的不。 Huh? Mm hmm?

la.